Salut! Poate o să spui că am înnebunit, dar n-am înnebunit. Uite, astăzi vreau să-ți vorbesc despre an 5 uh, m-a inspirat workshop-ul cu Mircea Chira, pe care ți-l recomand din suflet, să mergi pe 5, să transformi teama în putere și să-ți eliberezi frica. Uh, o să încerc să fiu, pe, să, să fiu scurtă, nu știu dacă o să reușesc, Uh, am mers pe cărbunii 5. Yes! <laughs> Foarte fericită. Uh, uite ce mi s-a întâmplat. După ce am mers la vreo 10 minute, mi-am adus aminte de uh, o doamnă de 106 ani care are un video pe net uh, făcut de Tony Robbins uh, în care îi se ia interviu că um, dânsa a fost la Holocaust, a fost pianistă și și-a concentrat toată atenția pe cântatul la pian, pe recunoștința pentru Dumnezeu că există și nu pe uh, prietenii care într-adevăr erau gazați în fiecare zi. S-a gândit, măi, dacă eu sunt tristă pentru prietenii mei, oare uh, prietenii mei o să fie mai fericiți? Sau poate că ar trebui să mă bucur cu toate cărbuni inciși, mi-a fost o frică teribilă că nu o să reușesc. Și din instinct, nu știu, am început să stric sloganul lui Mircea Chira, da, vreau, pot și fac. Și am tipat, da, vreau, pot și fac și tipul ăsta a mers și mi-a mutat atenția pe tipat și n-am mai simțit cărbuni inciși. Deci mi-a mutat atenția. Nu e, adică nu mai e teorie, e practic. Mi-a mutat atenția și n-am simțit nimic. Cunosc pe cineva, un foarte bun prieten, care simte așa puțin la talpă uh, furnicături și uh, ea, din cauza fricii și a lăsat atenția în cărbuni, în mamă, să vezi că o să simți uh, căldură puternică și îl ustură puțin tălpile. Însă îți recomand acest uh, workshop de dezvoltare personală, să mergi pe cărbuni încingi, dar doar cu Mircea Chira. Pentru tine ce înseamnă a încinge? Ceau!